बदर भएर क्या छान्दाखेरि बिहा कि सबैले त्यो उनले भोटा हारिन अँ अलिकति साइड लगाइदियो हुन्छ किन झारिदिनु पऱ्यो र अहिले अलिकति साइड लगाइदियो हुन्छ त्यहाँ तल खेरि केही ड्यामेज गरिदियो भने ಹಾಕ್ತೀವಂತಲ್ಲ

तिनवटा पाठो मेरोमा होइन यो दुईवटा पाठो म पाठो दिन पाठो चाहिँ लाइन भेट लगाएर पाल्नु सक्छु लाइन मेरो दिदीहरूलाई दुध कोट्या कोट्याहरू चाहिँ लगाएर काम गरेँ खनेको नआएको भन्छ नजिकैहरू त्यही दिन भने दुध खुवायो टन्न दुध खुवायो दुध कम भयो बेलुका बेलुका पाएँ कताबाट पाएँ अन्त माटो पनि फेरि खाइदिन्छ किराले मलै मल त्यो त अग्लो बनाउनु पर्छ होला दाइ है बर्खामा त पानी जम्यो भने त मर्छ घामु छोड्ने हुन्छ चट्टा र सफा आलु छिटेर आलु हुर्किस एक वर्षभित्र फेरि यस्तो काम गरेर यसो भने फाङ्लाङ भयो भने मुरी डर हुन्छ एकैछिन पानी लिएर आउने हाल्दैन एक बाल्टी लिएर आऊ है निकाल्छन् छलफल ल्याउँछन् तिराउँछन् हाम्रो यहाँ चाहिँ गर्दै नगर्ने के काम नै नगर्ने नगर नगर्नु त्यस्तो हुनु अलि अलि अलि डराइदिनु के गर्छ र ल्याएर गाड्नु पऱ्यो दुई तिनवटा अनि त्यो सपोर्ट गरेर त्यसमा बाँधिदिनु कि यतातिर गडेको छैन कि अहिले